naye ngaomusolo gwe gugabina kusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki lwaki essente za buganda zigenda zizimba ekkalamojja nga bannayuganda embeera bali mu mbi abaganda lwaki ezange ze zaali badde ziva wano zigenda zizimba ekkuumi mutunuulire musolo nga bwe guli oguva mu kkuumi obalaŋŋo ogulimu omwo muba musinzira okuzza pasentage eneeyimizayo ekigambo gavumenti etolebweko essente zidde ekkuumi okusinza ku musolo gwabwe kyetaaga kumukulembeza agenda okuddako nono muto wange bobi wine kyentera omugamba ebbanga lyonna teyalisanye kunoonya kalulu yalisizza manifesito ye ng'agitambuliza mu bintu ebyo n'abalaga nti ze okuwangula kwange enkola eno ojja kuba emaze otuteekebwako omukono ngutaddekera n'owomulamuzi ngutaddeko omukono nti sisitemu bwe tuwangula eno yeekola nokukera enkyokugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi mbalire mu nnya lya katonda nti mukyali bato buto muddemu etunulemu nga mwabakulembera olwaleero abanalwanda mutunuulire nti mbeera kyetuleka nga newo museveni woba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusaavinga abalungi mwebale nnyo kwe tuli ku mpewo awamu ne honorable jakana sulaimaani nadduli omwana wo w'olutabaalo fe baani abakyali abalamu covid-19 bannayuganda bagoyagoyeza nnyo era twebaza omukama nti fe tukyali balamu era twewaayo okusigala nga tuweereza ensi yaffe uganda tutambula hmm. wano ne wali nga tunonya amawulire biki ebiri mu nsi yaffe uganda nga tetuzze kuleeta nti bisasamaza bantu hmm. naye okubawa essuubi hmm. ona abadde okimanyi nti no itis unfortunate siri mu uganda wokka uh, ministry of health they never bothered abantu to sensitize them okubalaga nti no amidst covid-19 there, there is still hope future ekyaliwo naye bo balaga otambula bwoti kibooko bwokola bwoti mujja kulatula bwemukolwe muti bajja kubasiba kakati kyatwewunyiza batadde nekikwekoto kino ekyamamotoka wano mu kibuga omusika agisanga ogipakinzaawo ngaalinnya bulinnya jjako number plate twala niweebuuza ani ayina obuyinza obweyo emmotoka niweebuuza omusirikali abamu kwabo tebamanyi na price za mmotoka nga bayimia ne bagukula emmotoka amanyo musoro ntino musoro gwafuna omusala gwe guva ku motoke eyo amafuta musoro bagujjako spare musoro bagujjako we parkings matrix nja ko musoro na wajivuga permit bajja ko musoro so they don't respect ebiduka byabantu olwembere yo mugwanga bogiraba etutwalawa program efuna ku lwalero egenda kwa robot double style tugenda kuwa no ne wano ne wano nolwensonga eyo awo tugenda okutambulira onaku olwaleero osibye otya ate oli otya niwe wali kunyumaobaniakwambaasinkagana nate omulundi ogwokubiri oba ogusukka kugumu mu nsonga ezitali zimu nabwa kityo nti nja kubategeeza ebbanga lyonna n'okusooka okubeebaza okuba bawuliza abalungi n'okuwaayo obudde bwammwe ne mugezaako okuwaayo embeera etali emu nevuga nti owaayi katugezeko otunuulira kitabani kyolutabaalo ekyo kivaamu bigambo ki hmm. mbeebaza olwekyo n'okuwaayo obudde obwo nebwe kityo njasigala nze jakana samueli nadde mutani w'olutabaalo ebbanga lyonna nabategeeza nti ndi wa kibiina kya nrm obutakibeerabiza newankubadde nti mu kibiina ekyo ensobi ezikirimu ate abatudde tebaagala kukikoonako yadde okubaako we tulabulira ensobi ezo baagala tutambulire muli nga bwolaba endiga bwe zitambulira mukulo gwente kale endiga si kyangu kyakuba nti eraze amaanyi awali ente naye tekitegeeza nti endiga eyo temanyi gyeraga kale mu nkola eyo nja kubeebaza ebbanga lyonna n'okubaddamu okubategeeza nti sirigulwa ate era sigenda kubeera mu luse lwabo balowoozebwa kubasigadde abangi obadde bawa bukomenti bwabwe ti omutabani wa nadduli mugaati gwe gumutawaanya mugaati kika kyogwo gwesiryangako pawulo yawandiika ebigambo bino mu bayibuli nagamba nti byonna mbibadde kale yenna alemereddwa njagala nfaanane mbaddeko omwavu ne mbaako owa wakati ate ne mbaako omugagafuge kale buli mbeera yonna gyojjiddemu gwali eyo omwana wa isirayiri nkutegeera bulungi nange mbategeeza bannafulashitikyano ne bannayuganda bannange nti byonna mbibadde kubanga kiro ennyama gyendya n'asembayo obugagga gyeyasiga nti yanaalya kiro bibiri nze nalidde kiro emu awo sinaawo mbeera yonna entawanya kubanga ebbanga lyonna nasaba katonda waka butagwawo mmere kubanga mm. kyekikulu endwaddo zitutaokwajo zitukingiriza n'ebisigalidde nja kubagaza okuba bawuliza abalungi ebbanga lyonna n'okubategeeza nti ebbanga lyonna ndiba namuntu n'entegeera ye ate era neggwanga lyange ku lw'obuntu kale byo hmm. bibiri byenja otutambulao nga principles wabula so si ebyo ebyabalowooleza mu bugenzigenzi nti oyo baamugula ebigambo byagera ateeka okuba nga museveni ye yamusindika i nga mulowooza ng'abaana abato bayibuli yabuuza ebigambo bino naye nga kyakwewuunyisa leka nti omwana w'omuntu mm. wakwewuunyisa nnyo ateebereza obudde mu mbeera yaabwe ate n'abutuukiriza leka nti ah, akawo kano wowulidde bwe kajiza bwe kamekese enkya kakwaka era ne kaaka hmm. ne bukeera enkya naggamba nti kinyikagobe nokoolabye si nkuba eyo naye ate tugirinda enkya era netonya enkeera nakutegeeza ebigambo byebimu nti kowulidde ako nga ebbugu mulize nti yakutonya ate netonya nagamba nekinewunsa balimala kuki okutegeera okudda kwomwana womuntu ebyo tubitegeera ebisigalidde nga bidda gyetuli wabula ate bwetwogera ku kyamagezi temwagala mukikkiza nga nti bamuteekako koodi oyateeka okuba wooli byakyana kitonya ebyo museveni mwagaza ki sina nakimwegombamu yadde neeki ku lw'obubuze bwabwe naye toli mu kibiina ki ekibiina si kike eh. apaana ah, ekyo mwakikwata mu nsobi kibiina kyane naye gwe okukakasa nti si kike singa kyali kike hmm. kyalibadde tuteekawo kwesimba oga naye kyalwanyisa ennyo solo kandidekya solo kandidekya ya buli kadde era nabagaa nti nze sijja kubalimba ebyo byakyana kitebya solo kandidekya era nega nti muzeeyi taata nkubuulira awo eggwanga mulisibidde mu buzibe bw'amaaso solo kandidekya yakikakyeyo mu pati etaliikaavuganya ate bwe baba nga abanaaleeta naavuganya bo ne bateekawo owaabwe kati ono byakisirusiru ebitali mu nsonga yonna egonjola hmm. so nakunjagadde nka bayisizeo bategeeza ebigambo ebyo nti mugezeeko tutunira ku bikolwa ebyo bayibuli byegaa nti tubapimira ku bikolwa byabwe netwawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu jakana nadduli siina wonna erementi yonna wenegombera kuba ate nga nerya mulukwe ate ntya okwo kuba kweryamu lukwe butabako na mugongo nze siri kigenzigenzi kale bonna ayagala okwogera byonna byanaaba ayogedde hmm. si yanaaba asose kuba ne kristo bamuwayiriza ne bamukonjera bingi naye yawangula enswala ezo naye mbategeeza nti entalo tulizibwangu nja kubasaba okubawuliza abalungi ebbanga lyonna katonda bampeera omukisa weewa toyanza toyanza ege era webale nnyo ekaire tukatuwadde ah, nga bwetugamba program enaku olwaleero tugenda gikuba mu rabodobostyle rabodobostyle nti wano ne wano kasavu kanyama unless otherwise kakati ekiriwo omuggalo guno president abuza inaku ntono nnyo oba jje ayogere eri ensi simanyi naye guli omuggalo ogwasooka buli wiiki ngajja nga ayogera naye kuno yakwogera mulundi ogwo kakati tusuubira genda kuddamu kwogera nga omuggalo few days two 42 days end. What's your prediction? Are we likely to be locked down again or are you going to be unlocked to a tie? ekyo kujjako ngaoyagadde nfaanane abakolanga enkola y'okuteebereza obudde naye nze ngajja kana somali naddu atalina buyinza kutegeeza nti mutuukako ne mbulira n'ebiriyo eri hmm. mba nkulimbye wabula nsinzira ku ebyo ebijja bitambula n'ebyo byotunuulira neeriiso yo noolaba nti ddala kubanga bwotunuulira his excellency the president munalwanda 911 naye enfuga gyatufuzeemu ya kiraalo ng'omulalo bwomulaba mu kiraalo ng'alunda enteeze museveni takulembedde bannayuganda era tatufuze mu nfuga egwanidde wabula nga bwolaba omulalo bwaba for ever since teri nteewa kkubo mulalo gyebanalaga mulalo yalaga wano wano zikube ziveeyo eri bwe batyo neggwanga bwabadde alisitwa talitaddeemu kuteekebwateekebwa kyono tunulako noga nti aa okusinza ku sisitimu eno bwe twatambula bwetye netugasa gavumenti ejja kuleita mu kkubo lino oba tunakwata kkubo liri wabula bwasuuka mu kikunta nakikuba ettalibwe pyo ekimuva ku mugongo ebyabaloosooba byabalabye byagenda okuteeka mu nkola eyekyana ekito kakati bwotulunda covid system bwetuzze tutambula ne embeera mwetuzze tuyita tekuwa kkubo ddambulukufu gwaleyo kumanya tuzzaako ki entegera yegamba ki kubanga ngeera n'omulalo gwente bwe zeebuuza tero tunaalyawa ne bannayuganda bwe batebafaanagana kale yajuliriza buwangwa bwe bwebufaanagana bwobuuza jakana nadu sinza kusukka kwekyo kunyonyola ekyo kubanga bintu ebibadde byagaddi bengalye leero omulabira wano enkeera omulabira mu ango ndala tategerekeka mm. wabula obutategereka bwe si kyetutegeeza kyeki nti si mulambulukufu era n'enkola ye si ya kintu kiramu egwana mu bantu bakulembera kyobula nti tategerekeka so sigamba nti ali awo leero wa guliini enkya wa papo aa nti nga bunolaba kakamiliyoni ka, ka, ka, ka, Mm. wabula yeka ennyini ye yeebuzaabuza entegeera ye nattira ne bannaabo bana bagenda okujja okugobera ekintu ekyo kubanga kikkizo bakigaane ntegezeziza bannamawanga abo ebbanga lyonna ne mbagamba nti empisa yeekusiba awantu bwe mwagana okutegeera buganda nessaaya lyo nga mukyetunudde mukulaba nti mwe bali sipiriya ne mutunuulya amawanga agasigadde musese kumi nesatu nti tegalina kye gali ne mutuka n'otuteekawo entegeera egamba nti tetusi dayinasite ono bwalivaako ono yaliddaku nendabira ddala obuto bwebirowoozo obusembayo kale kyobula nti twotunulamu bwetunolaba nti okubunabuna kwaluberera kubaddeo nga kwa bbanga lyona emyaka asatu mu etaano hmm. weekuli naye gwe woozibukidde amaaso wootandikire okwegatta ku mugendo ati wy ah. va kubana abajegava baddeo nebatandika nti oyo bawogganire mugaati gwe guliwo ogwo migaati <laughs> nga tugiridde hmm. kika ki ogwo mugumbuulire kitaawe bamala kumujjako muli babisi bubisi ebyofuzi mubitegeera okay. kubanga ebiga bino bateerawo mm. bibagwanidde bayibuli bwe yagayogera ku kintu kyokuwokya obusiru yagaa nti ekirungi ekyo nga kibibibi yagaa nti ekyo kyabusiru kyabugwagwa ekyo mukyewazisiddwa gwe omwana womuntu temugezaako kitunulamu tolyenga kino tokolenga kino tokolenga kiri ebyo binabasako okuba nti mutte kkubo lya sitaani ate ali ku kkubo lya sitaani yaba omusirusiru awedde emirimu ate yawula katonda kakati nze bigabo byembateerawo bwoba mugwagwavu nja kuga nti ekyo kya bugwagwavu weewala okuba omugwagwavu mba sikuvumya buvumi hmm. mbyogere ntya ti abaffe munaye weewumbeko kale ensonga gyogenzeeko eyo nsobi nsobi muki tuginyonyole mu bwangufu bwayo nawano ku kikwatagana ku covid 19 yasooka ne epidemic nefuuka pandemic wuyo kati ebali biki <laughs> naye yaawa neetiika mu lwa nsonga hmm. nti strategy eriwo mu byonna ebikolwa ate yaffe eraga ngaeri politico teraga bulwadde bwennyini butuluma ate eragiramu bintu birala so kale mu mbeera eyo esente bazese baziboye esente zikyaganya okutuuka ezinalabira abantu ate twabadde tugenda okugaba emmere emmere yagisebwete ggwanga lyakika kiritali mu system nkola yakugobererwa kyemanyagala okukubuuza olowooza mu ggwanga tetulina Uh, structures ezisobola okutuyamba structures zijja lwa byabufuzi tugenda mu kalulu era eh, be NRM bayina ya structures zabwe uh, uh, omwendo omwenda yes ebyo structures za byabufuzi ku kalulu bwe kagwa nga structures zifa nkugambye tubanga mulalo bwalunde ente museveni bwatufuze tokyera bire ekyo either close the paddox or open ebyo Okay. Uh, but uh, gwe ngomuntu mm. botunulira ensi yaffe no uganda mm. what will be the best option should the government let us be free mm. oba tusigaleyo in the docket we have been locked to esystemu esinga era ekyayogerwaku lwakuba nti sinnakola episode yabo abadde bambanje ennyo okummanja okwogera ku kigambo federal system kijenjogerako ebbanga lyonna balabye ku ye nigeria balabye ku yeggana balabye ku yaawa nebabuuze gweyeegamba etya nga federal system tukitegeera naye bweoba obuuza system kyegwanidde mu ggwanga uganda teriyo system esukka kigambo unity in diversity buli ggwanga we liri mu ggwanga uganda eryawamu buli buwangwa bwe buli busobole okwetunulamu nga bwefuga bwokka naye nga gavumenti yasigaza ebintu byayo ebitaano byetunuliramu mu kuweereza kwayo mu mawanga gana agasigadde zestetesi ekkumi nemmeka ekkumi nessatu kyalibadde kizibu nnyo essente zeggwanga okuweerezebwa mengo nga kyetugamba nti siteeti ejjudde eya buganda nozisanga mu matobotobo ago bwegetoloola ngaate sente bwezikwatiddwa nezisindikibwa ku madisitulikiti direct minisita wa local gavumenti yalibaddewo nga esente zazitinkira mu mawanga gaffe agasooka zestetesi ekkumi nessatu nti tulina nkole yatwegatako mumwaka gwolwenda muogumu olwendeere tolo nejja mumwaka gwolwenda twatusoka na tolo lwenda mugumu lwenda lwerere ankole neddako lwenda mugumu netuddako kyetuyita eastan lwenda esatu netuddako kyetuyita kigezi lwenda mu kkumi netugenda kukiyita westnairo nemali lwenda kkumi n'ebiri netudda kulaŋonakyo lwenda kkumi n'ena onfuna bulungi hmm. netugenda kukalamojja lukumi ndabiri mu mukaaga netusembyayo dokita hebwa lwenda asatu mukaaga ntegeeza bunyolo mm. onfuna bulungi mm. kaakati mu state ekkumi nesatu ezo buli state eyo yali eyina obu administration yaayo mwetambulira mukifo kyatuterawo decentralization gye baatuleetera baali badde decentralization bakyusize ntudda mu federal system ekintu ekigaa nti ebuyungu eritugattira awamu nga mawanga ga njawulo uganda ffenna weetuli mu sitaisi ekkumi n'essatu central government mu federal system yali badde ekutta essente ezo ngaisindikira mengo mengo n'ekwata essente zaayo mu bungi oba mu butono ne disseminatinga mu madistricts gaayo geerina yo kennyini neyerabirira amasomero enguudo okusima kwamazzi okutambuza kwamasanyalaze nebisigalidde ezentakatoli zino zona zetulimu tewali abyeconege efederal system nkugira system numbe t gavumenti yali badde sigaza vunanyiza obusoloza misolo nga bwayo eyo yerevenu yonna eyetola eggwanga uganda naye nga omusolo gwe gugabe nakusinza ku population na musolo gusinga kuva mu kitundu ki lwaki esente za buganda zigenda zizimba ekkalamojja nga bannayuganda embeera bali mu mbi abaganda lwaki ezange ze zaali badde ziva wano zigende zizimba ekkuumi mutunuulire musolo nga bwe guli oguva mu kkuumi obalaŋŋo ogulimu mumba musinzira okuza epasente gyeneeyimizayo ekigambo gavumenti etolebweko esente zidde ekkuumi okusinza ku musolo gwabwe nga bwe gutambula government nerekwetekawo enkulaakulana gyegiteekamu n'egiyambako n'okutambuza amakubo nti tusaddemu kutula kweggwanga lino nga bwe tuli mu regionis zino regionis gaba n'emirimu gye tugenda okukola nga buli region erina bwegenda okwezimba ng'eyamba ku kigambo uganda gavumenti yabadde esigaza penal code eyogera ku makomera obuyinza busigale bwayo nga bwokola omusa gwonna ogudira gavumenti nga erina okukuvunana ngaekutwala mu penal code kasitomale yonna amateeka gali mu kasitomale gaddire obuwangwa bwaffe lwaki gashumba anaavayo avume ffe abaganda nga tutunula bwe tuba mu, mu federal system e buganda gye babavumidde gye bakusibira mu kastode eyo tovaayo jakana nadi bwe nakera nenjaga nende tejjaliri ne ŋŋenda mu lango bwe nkola ensobi eyeewa lango bankwatirawa e lango bwe ŋŋenda mu bunyolo ekijulize nyikutega nti bwogenda mu befeso weisenga omu efeso bwogenda mubasulikola ensonga yemu ne mubagalatiya dwaki bwe babuuza kristo balyoke bakusembeze sooka observinga empisa namba 3 gavumenti esigaza kye tuyita ng'oggyeko bank uh, twogedde kubiri omusolo ogusigaze yes amakomere gasigaze poliisi egisigaze prisons ezo njogeddeko mm. etwale ekintu ekyokusatu system eno ebadde ekolebwanga eya parliament system bame ba parliament olukunkumu lwetulina oluli mu parliament lukutulwemu nga batugamba nti bano basinzira mu kalamojja eyo state namba bano basinziira mu west nairo na madi state bano bava mu langonacholi state ono ankole state tolo state central region gye tuyita buganda region as a nation nayo state ku bwayo bameba palamenti omuwujjuzo gwe tuli wali mu palamenti bagukyuse bateeseze mu bitundu byabwe hmm. memba wa palamenti yeetagibwa mu ggwanga uganda yali badde bayetaga bameba palamenti kikulu ennyo nga bakikira region zebo bali badde tebawera na nsanvu kubanga bali baddayo eri bitundu bya gavumenti era esente esigale ekyazirina esasula bamemba paalament olukulwa state yeggwanga etugattira awamu unity in diversity naye wano museveni ne bwanaaba avuddeko ngaomuganda ze okujjako nga mutegeevu nga talina mu bintu bisatu talina mawanga talina ddiini tatunulya mukwano wabula agobera kintu kimu individual merity ajja kusobola okuzimba eggwanga aligatte ne buli ani ajja ajja tunulira ggwanga lye museveni avuddeko abanawanda batuyisizza bubi katubasasuze asooka basasula ate naye eggwanga lye bwalikuza nanaavaako tudde mu kwesasula bwe nsasula toddamu eggwanga terigenda kukyuka kale system oba ogibuuza gavumenti kyegwanidde it is the federal system tugituulire mu ntuula tugattabiriwa biriwo ebidde bannayuganda biriwo ebidda mu state szaffe bino bya covid 19 tewali kutte ssente zo nezijja tubuuza state kyekyasinza okuba mu covid nti buganda ku muwendo gwobumbi wetwewola bwali bwenkana ki nti bwe buti tuweereze emengo ssente zayo tunule endwadde egenda zikolako etya hmm. gavumenti nesigala mu kulonda n'okutunula kwa budget kwa bali babadde batambula batya yes audit lwaki bukeera enkya ggwe n'obanga gwe buli kimu notunula ngaabalaala alunde nti buli agenda okujja ajja tunula siteeka eyo nga gyalaba nti yekola bagashumba tebaali badde na enewe yabwe balabikira abagwegwenyufu ngaabo baali badde eri nga omubuuza nti oyogerangaani naye olwokuba museveni yakima nti nebaba batadde federo yatusibako ya east africa eh, eh, east african federation ajogeramu agimanyimu ki lwaki ayogera ebyo kubanga akimanyi bwe bata federal system mu ggwanga uganda omunalwanda talina siteeke mu kitundu kimwava balina kusibira buganda Mm. kubanga buganda lwenda mugumu ye yabasembeza nebifo byabukaddemu byawano buganda banalinya bagende rwanda nebetuukayo federal system tejja kutuuka gondaba ya east africa nkubuuza wava mu east africa kitundu ki ayinza kinyonyolera lwaki ontwaliri ku mpanvu ate nokukina ekituufu ekiri onondekawaawo kale system eyo bwenebetunuluddwamu mm. kyetaaga ku mukulembeze agenda okuddako nono muto wange Bobby Wine kyentero mugambe banga lyonna teyali sanye kunonya kalulu yali season manifesto yenga gitambuliza mu bintu ebyo nabalaga nti zo kuwangula kwange enkola eno jja kubema zotekebwako omukono ngotaddekera n'ewo omulamuzi ngutaddeko omukono nti system bwe tuwangula eno yeekola constitution etunulamu amateeka gakyasinza okunyigiriza gonna amafu netugaza ntuga nti bwe tutunula amateeka gano gabadde ganyigiriza nga gali ku ludda lumu Mm. abafu bwe twetunula mu konstitutioni yaffe amawanga gano agebaasibagamuno gasigaze kiri by bas oba nationality yaabwe naye nga sikkeera kyagamba nti ba aborigins n'obutuuzi obwolubeeramu bano tububajjeko tojja kweyisa bubi ngaoli munalwanda waawano noŋaa nti nakutundira ngaoli munalwanda nga ate lwanda weewali ethiopia gyeri gye mwava mbatikka mbaza isirayiri mbaza ethiopia buno bukojja isirayiri kyekika kyammwe kenya bwebanga gwolesa ejja liddayo eri naye tuba tuli mu nkola etunulako bwete mu ut in diversity etuwa ekigambo federal system ebuyungu erimu nga limu amawanga agenjawulo naye nga buli ggwanga lisobola okutunula mu byalyo ne libyekolerako kyekinyigiriziza mmenge ebbanga lyonna kubanga n'abali emmengo batunudde butunuzi bwe batyo mayiga talina kyakoze yadde neeki buganda endagaano y5mwetaano etuta byeffe kwe bali kwebabulukira bano bamuseveni naye bakawaayo akawumbi ne katuulaawo ne katunula bwe katyo ebijigale eh, eh, tulibirabira nyumba yo buganda ezitewa nyumba yo gwe mayega ebibyetaaga otutunulamu gavumenti gitwalemu sisitimu ki awo wetaaga okulongoosa gavumenti buli kika kisobole okutunulwamu nga tuli ku equal share of the cake nkiddamu nga tuli ku equal share of the cake, of the cake. bunyolo lwaki amafuta gawo gye gali wali badde gwasembayo gafunamu noba n'ebitundu bisatu nga gafusibuka wamu mu federal system mwalibadde gavumenti mugiwaddeko ebitundu abiri mu ebi kweyimirizao nga gavumenti kuba kagambo gavumenti kaba katono kanyweza system nankola gavumenti yasigaza amagye nti ye tugalabira tutya tusinza kusitekena musolo guva mu buganda naba nagayingira obungi bwa buganda bwe buli ne population kwe tujja osinza okuteeka amagye nti buganda erese abantu lukumi state endala eddako nti erese lusanvu mu ataano state eddako erese lukaaga state eddako mpaka olusembayo okukalamu gye terina werabikira we tereteyo abantu kikumi dwaki gwe musolo oguvayo gusobola okulabira abamaje bebalina naye olwalira amaje gonna poliisi banalwanda bereere tubuuza basibuka wamu eggwanga uganda siteeki yaabwe eriwa ekyetubuuza ekyokubiri kulongoosa lwaki mmwe mwekka naye kiresa ebizibu okimanyi nfuga kuba ne sisitimu nfu eryo eggwanga erikula hmm. tewalisanze bino bigenzi genzi not at all kale bwetunewo ekitibwa maiganga ali eyo oganda ku ntiko eh, tafaali nga nti buganda ku ntiko eyawo olinnya bulinnya muti noogaa nti guweddeyo oli ku buganda ku ntiko yalukulinnya wa lusozi buganda ku ntiko kukka wansi mu nyanja kola kutya oba ogenda seeyeza ku nyanja kulinga yeyaato nti ye ntiko badde ndowooza buganda kuwiri system gyetekeddwa okuddamu okubeera lidi addressed nkugambye baloyo abali emmengo baali badde bamakulu nnyo singa batunira enyingo namba musanvu eri mu kigambo pate ya nrm nega nti redressing all the errors committed the past regime 1962 tutandikireawo mu kigambo uganda ekitugattira awamu abaffe tuddemu tukole ne ku ndagano ezitaliiwo kubanga bannayuganda bonna bonna nenkusomera bwe bajja teri alina ndagano etusibaga mu kigambo kyawamu teriiwo naye tunayunifayinga tutya mu unity in diversity ng'ate munalwanda bwajja ate asogga baganda ba boliginis asogga banankole ba boliginis asogga ate banyolo ba boliginis basoga gwe omunandu atalina na trace mu kigambo uganda omugwira gwameze esiisi naawe otondewo obwakabaka obubwo nga businziirawo kale wano sisitimu yonna eteekawo okukyuka eba erina okwoga ekigambo unity in diversity nekijja okuvamu ekigambo federal system oba federal governance egenda okugatta eggwanga uganda nga teririiko bwannannyini teririiko siteeke ki awo kyetwogerako gasyumba ngaabo ebisosonkola ebikalu baali badde bali wala okusembera ku mugaati wano okujja nga abuulukuka kale mukulembeze enaanajja okwesimbawo atunuulire ennyo ebirowoozo ebyo abitunulamu atya eggwanga esobole okuba nti tuli mu mbeera etagenda kukosa nfuna hmm. bulungi kyekyensobola okubanyonyola naye federal system tuba tugisomesaako yetaga okuwa topiki eyayo nga lunaku mbasomese federal system sawes buli kimu kiggweyo nga kyategeddwa okutambula gavumenti esigaza buyinza ki abannansi tubana buyinza ki tewaali bulidde ono museveni kutuba ejjagalirako keera nkya n'agamba ng'asindise kana akaana akato kamayanja saamu tonnaba nakuweza mannyo ku mukaaga gw'okuula mu bibuno ovuddeo ga nti ettaka lya gavumenti ya buganda oba ettaka lyonna gavumenti eritwale jajjawo yalina ttaka kiri owaayo gwe mayanja saamu kwabakuwadde obwa minisita state omuto ng'ate gwe mayanja gweyogera ebyekyana ekitonga ebyo minister minister mulamba ebyo tetwali bisanze museveni yagala tutwale ettaka lya uganda gavumenti ya uganda erina ttaka yalijjawa oyo lyagala okutwala tetwali tulima wadde mu state season naye tulijjayo alitulage gavumenti ya uganda nkiddamu gavumenti etalina ttaka n'ebyo byeyatuwaŋŋamyamu omuzungu yali atudde tebisasulanga bandageyo akenda akali ebunyola ewammwe n'akanaana akaliyo nesukamaza makumi ataano ne 12 eziri wali buze kibuga byemwawa buga Uganda yawamu nga bivankole obabunyoro tedi babinda gebye Toronto akenda kako kat ka Buganda ka Uganda tukabawadde lango nacho ine mu mukalete wosi mailo ne madi mukalete ne karamujja bakajijjeko nga zonnazo ne takeryo ngabo eri mu Buganda balilemedde bano ne ligeri bali bawa gerili erito kisoboka duachi mukamba ate Kampala eba Buganda ya fenna Buganda ya fenna nga gwosibuka wa nkole jo jo kuganya nti buganda ya fenna nga ne bali ba aboriginals bakimanya abanankole banansangwa nti eggwanga buganda we lirina ebyalo nabo balina ebyabwe mu abaana lwanda abaabayinge mwe muleese obuzibu ekirungi nti tubaawula era tuyinza kwewangamya mumunankole nega nti omunankole wadda mukwano gwa muganda wadda hmm. abo nabo webali yes gwokufaana waga nti ekifaana kimu kya sawansekere naye museveni mwawukana abanalwanda ku banankole bali mwawukana naye kyetubanoonyamu kukyusa mukize ensobi mu kaseera kano nga zikyaliwo tuzirongoosa tutya tuziggyewo kyekikulu kyekikulu so sigamba nti oyo atusosola tulongoose ensobi ezo ekigambo yo nti indivesity kiddewo federal system ojje tugabane obuyinza mu nkagabana ennuŋŋamu yes kakati era nga kukyaliko ekyo ekyettaka olowooza eno bill mairo akenda mm. kagenda tutuusaawo ekintu kyotekeddwa okutegeera ekintu kyonna kyonna ekiyingira mu buwangwa nga kikula kya muntu kya buwangwa mm. si kyangu kyakkeera nkya noga nti ojjako matuka eyo ove mu ssubi ngaomunya obatikire kibatike naye oba okozeseza ba kitundu ekyo be bennyini batuuka ne babako we bakoma nga mayanja saamu minisita oyo museveni bw'aba anoonya lutalo lwakumutwala mm. nga yakoowa dda nga tayagala kuwaate munalwanda munne mm. obanga ayinako ensonga egamba nti bwemba nvuddeo nsetaga muntu yenna ddawo mumbeera bwete alemereku ekyo nze sina kyamugamba kirala ekkuba erimutwala weeriri yeyo aba alyekubiddeko ennyini nga tewali omulala yenna gwajja kwekwasa ekigambo kyettaka mu bwakabaka bwe buganda mm. si kyangu kyamanyi obwenu kukeera nkya mu seveni nga booga nayogera ne naddulyo nga tuli mu nsiko ne mutegeeza nti ebintu bemayiro eno si bituufu si bituufu ngaettaka baali kuba livankole livaawa abaffe musaayi gwe mu kika kyawano olina guliwa okutulagaga nti owayi sibitegeera ababiriko ababawangaliddeko nga babitegeera byaterezebwa dda 1928 owekibanja natulatya kuwa ettaka gwe ate gwovaayo oyise mukassa mu mayanja akakwambaza sokis kweyagala otutegere nkyotugambe nti ako kategeere nnyo ku bya buganda nkulaye mu nnya lya katonda walijja kabaka talimanya yusufu aligenda okujja mu nyukuta egamba nti ekitale kimu ekyobwojjo bubiri ekitema ku lwobutuukirivu n'obutali butuukirivu nabwe kityo muba mukyalowooza mu ndowooza ey'ekyana ekito n'okukere nkyokugamba nti mulina obuyinza bungi n'emmundu mulina nnyingi mbalire mu nnya lya katonda nti mukyali bato buto muddemu mwetunulemu nga mwabakulembera olwaleero abanalwanda mutunuulire nti mbeera kyetuleka nga naye omuseveni woba ogenze tusiga tukyali balamu nga tukyasobola okusavinga nomukuya nga buganda bwe yatwerowoozako emyaka ekikumi mwabiri muogumu olwaleero nereka emumayiro akendako nga kabaganda abaliddawo mukalazaawa hmm. kemutewadde enkole amasimu gali tugagjewo kakati mwebye bitambula mbakakasa bukakasa mba mbategeeza museveni ekigambo kikwatagana ku mayiro akenda oba kibayita mayiro mu buganda ekyo bakinyuke bwe banawalaza empaka nze mbabiddeko bubizi nti tebalina gye balaga okujjako bekusimiddeko abasakabwe kakweziika mu binnya bwe babeetagayo ku lutalo olwokubiri olusinga ku lwa9mukaaga batandika olwo lwattaka lwe lujja okubajjayo nkuba olya dokita byebyo